E aí galera, tudo beleza? Voltei aí, tentando pegar intimidade com a câmera agora, tô mostrando minha cara. E quem gosta de assistir vídeo de acidente no YouTube? E quando o acidente acontece com você? Eu gosto de ver esses vídeos de acidente, mas não é porque eu queira ver o mal das pessoas, e sim eu tento ver onde é que foi o erro, se, se o cara que caiu errou, se outra pessoa errou, eu tento adquirir as informações, porque isso acaba se tornando um aprendizado para mim. Então, eu assisto e por isso hoje eu vou colocar para vocês o meu acidente. É, daqui a pouco vai aparecer lá nos acidentes, nas quedas de moto do X-Racing, canal top. É isso aí. Deixando minhas considerações aqui, eu não me machuquei muito porque eu estava bem equipado, segurança, usando jaqueta. Eu não estava de, de luva, por isso eu tive alguns machucados na mão. Eu tive uma luxação aqui no ossinho da mão e aqui no ombro, na junta entre a clavícula e a escápula, sei lá, tá doendo. <clears throat> posso movimentar meu braço livremente. Então é isso aí. Use capacete, use o máximo de equipamento de segurança que for possível, coloque equipamento de segurança na sua moto. O, a proteção de motor que eu coloquei na minha moto recentemente, ela protege a carenagem, ela protege o motor e depois desse acidente eu descobri que ela protege a perna também. É importante. Então é isso aí. Vocês assistem meu acidente aí e comentem embaixo se, se você tinha alguma ideia para escapar do acidente, comenta embaixo o, o que você faria. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa seu like, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. E vamos pro vídeo, vai lá! olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da puta! Caceta, buceta do caralho! Ô oh, buceta cabeluda! Ô, oh, fodeu tudo! aquele aí é barato, né? Só cuidado com o dá respirar aí, dá respirar? É, abre pra gente melhor. Ei, pode, pode mexer aqui, né? É. É, pode mexer, dá pra respirar. aí, já era. Só esticar ela. É, tá, sentindo dor aonde? Me perdoe, tá, guerreiro? Peraí, peraí, deixa, deixa. Não, eu tô conversando, Alô? Não, deixa aí com o capacete mesmo, Oi? deixa com o capacete. Tira, não, tá sentindo dor aonde, cara? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, Não, não, não, não, não, não, não, não, não, Não, não, não, não, não, não,

Tá bom? Deixa eu só te dar uma palha rapidinho. Aí eu, aí eu te digo se tu pode. Bora juntar a moto aí pra não Fecha essa tua viseira aí. Tá massa aqui, dói? Não, né? Eu tirei a moto no meio da rua, porque não ia... Né? Não, não. sente algum desconforto? Ó. Eu vi o carro, coisa quando eu vi já, já vinha pro lado aí, já era. Ah, sente alguma dor? Tá né, Beleza. É, Bora ver o rapaz aí que é né? Caramba, minha perna aqui que tá dolorida pra caramba. Dói? Por enquanto não. Né? aparentemente o barco